谢教练，你怎么了？不想打，没有意思。其实很多人都会防守前腿的大腿内侧，喂，这个位置怎么防？交叉 cross block 交叉格挡。但是大多数人其实不会防这个后腿，他踢包大腿内侧啊，这是一个技术。多少年前其实在网上我就教过，包括什么呀？我左腿踢他，他反击我，你。 包你看，因为我腿没落下呢，所以踢我，我就挨一下。怎么挡？有人说，你看踢我，哎，我也这样转，可以吗？可以，但是没什么效果。为什么？因为你再这样挡，实际你也是拿肌肉挡的，他不带护腿，他反复踢你还是会瘸的，一样的道理啊。所以，那我这样挡吗？他踢我，看看，哎，有这样的防守吗？没有，没有。那怎么办啊？你看，实际他踢我，我跟他走，这是最好的方法。这样力就有可能卸掉。他再踢，包，哎，我跟他力走。 他快接触或刚接触的时候，我立走开，这是最好的。然后控制距离，不要让他斜线绕到那个位置。斜线走，我绕过去啊，我换个位置，这是非常好的。但这种情况涉及到我左腿中扫踢，我脚还没落地呢，他就反击我，我怎么办啊？这个时候两种方法，第一种方法也一样，比如我真踢他，他也真踢我，动，我跟他一块儿撤开，这是第一种，这是下策。为什么？因为实际你让对手洞察到你这腿是左腿中扫踢了，所以他等着他做拍击格挡。 他反击我，他在等你这一下呢。最好的就是你不要让他洞察到你在做左腿，包括通过假动作，晃晃晃，假动作，嘣，马上错开。OK，这样的话你可能就安全了啊。还是时机，踢腿的时机，不要让他确定你左腿要踢到他，这个时候他可能反击的意识就会减弱。包括可能这腿稍微重一点儿，但有的时候如果他准备好了，他还是会反击你。所以这个位置要小心啊。尝试一下。